Mi corazón está acelerado, pero enmudezco. He aquí Kuala Lumpur, la gran ciudad de la poca conocida Malasia, en la parte sureste del mundo. Este país me vio llegar en una noche de junio y desde entonces mi vida dio un giro rotundo. Lo primero que me sedujo fue su gente. Indios, chinos, malayos, criollos, extranjeros y toda una mezcla de genes que por dentro se parecen, aunque por fuera se vean muy diferentes tantas creencias, tantos temperamentos, tantas costumbres y varios confusos acentos. <laughs> Lo otro impresionante fue la arquitectura. Cielos cubiertos de gigantes de cemento, guardianes hechos de brillante armadura que parecen tocar el cielo, besarlo desde sus alturas. O como aquellos que guardan secretos, adornados con mil y un figuras, místicos, míticos, inexplicables y complejos, ancestrales edificios quietos que roban el aliento con su hermosura. Otra cosa han sido los momentos transcurridos, agridulces segundos difusos y coloridos, como mi primera noche aquí, mi primer amigo, mi primera vez en un nightclub, mi primer año nuevo en un pub, mi primera vez en una isla solo, tantas primeras veces que todavía tesoro como cuando rompí mi récord con la comida, incluso con la picante para el año nuevo chino, como cuando mi compañera de piso secó mi ropa a mitad de la noche y yo estaba dormido, como cuando encontré guatemaltecos aquí por casualidad como ver árabes y japoneses sentados en el mismo lugar, como pasar con una familia india la Navidad y llorar, como escuchar varios idiomas en una sola calzada, como comer shawarma a las 4 de la madrugada y también lo malo, como perder un vuelo y pasar deprimido por dos meses y medio pero así las pequeñas cosas también, como cambiar de estación de tren, como conocer a mis suegros Hokkien y disfrutar de buenos DJs, como la danza de león, como sufrir la polución entre tanto calor, como saber quién soy entre tantas culturas, como nadar con japoneses entre la lluvia, como las fiestas en el cuarto de un musulmán y conocer a un japonés muy loco y aragán como los viernes de decir adiós a tanta gente y los lunes de mucho gusto conocerte. Tantas aventuras que esconde este lugar entre sus avenidas y sus personas, sus culturas y sus historias, que todo parecía salir tan calidad, parecía que aquí encontraría la felicidad, hasta que...